Hey, hier, euer Robin von Robin TV und zwar eine neue Folge Übermacher. Wir sind aber unterwegs heute und zwar in Heiligendamm an der wunderschönen Ostsee, ja. Ach, das tut so gut. Und hier gibt es aber auch eine wunderschöne Veranstaltung und zwar nennt sich das Ganze M-Love Forum 2017. Da gibt es wieder ganz viele spannende Themen und zwar schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Los geht's. was ist das MLOF Forum? Ich habe neben mir den super sympathischen Harald Neithardt. Wir haben uns kurz mal kennengelernt und du bist wirklich ein super, super spannender und klasse Typ und du kümmerst dich irgendwie um die Zukunft der Technologien und äh, hast mich hier eingeladen. Vielen Dank. Ich schaue mir, wir schauen uns gemeinsam jetzt gleich mal alles an. Du bist Gründer, Initiator, Macher hinter dem Ganzen. Was erwartet uns denn hier genau? Also, wir reden hier über Zukunft, wir reden über, wo, welche Art von neuen Technologie gibt es, künstliche Robotik, Nanotech, Biotech, was auch immer, Mobility, Autofahren. Ja. Äh, aber das Wichtigste für mich ist eigentlich in diesem Kontext von neuen Mobilitäten, neue Techniken, wie können wir das, was uns als Mensch ausmacht, ähm, sozusagen auch definieren. Wie können wir über diese neuen Sachen lernen und wie können wir Chancen für uns, für unsere Kinder und aber auch in so einem europäischen Kontext ähm, sicherstellen, dass wir nicht nur einfach sagen, oh, das kommt sowieso und ich habe vielleicht Angst um meinen Job, sondern wo ist das Positive? Und da seht ihr eine lebhafte Community, die sich aus der verschiedensten Leuten zusammenstellen, darüber diskutieren und äh, nebenbei auch ein bisschen Spaß haben. Ja, dann schauen wir uns das doch mal. Kann ich mir das mal so ein bisschen alles anschauen, oder? Bitte, immer jetzt. <laughs> okay, los geht's. <laughs> habe jetzt hier Audi endlich mal vor der Kamera und zwar Markus von Audi. Freut mich total. Jetzt musst du mir als erstes kurz eine Frage beantworten. Wann können wir endlich irgendwas im Bereich Elektroautos, Elektromobilität von Audi erwarten? Ich will ja unbedingt was fahren. Ja, die, die, das Interesse daran ist sehr groß. Also ist nicht mein Spezialgebiet, deswegen kann ich dir nur sagen, dass wir da an interessanten Lösungen arbeiten, die in gar nicht allzu ferner Zeit kommen. Yeah. Und ich glaube auch, dass wir da das Bedürfnis des Marktes doch recht genau treffen werden. Okay, also da kommt schon bald was. Ja, es also wird alles noch vage, aber so ist das halt nun mal. Man will ja auch, ihr wollt ja halt ein richtig geiles Auto machen, wie ihr das sonst so macht. Ich habe jetzt hier Thomas neben mir. Thomas ist von Borgward. Ich weiß ja gar nicht, ob euch das was sagt. Das ist ein wirklich traditionsreiches Unternehmen aus Deutschland. Und ihr, und das finde ich super, super toll, ja, das ist, das, da geht mein Herz auf. Ihr geht voll in die Elektromobilität, ja? Was, was, was macht ihr? Was ist eure Mission? Ja, unsere Mission ist, die äh, Marke Borgward wieder zu beleben. Ähm, wir haben vor zwei Jahren damit angefangen und äh, sind am Anfang unserer Reise, aber ähm, ja, sind voller Tatendrang und tun alles Mögliche, um eben die Borgward Torquads elektrisch auf deutschen und europäischen Straßen zu bringen. Und wann kann ich, weil ich mache auf meinem Kanal äh, alle möglichen Tests von Elektroautos und will mal so einen Marktüberblick geben, damit eben die Zuschauer wissen, was gibt es denn dann so, was sind die wichtigen Dinge, die man wissen muss. Wann kann ich dann mal einen schicken Borgwart fahren, weil er sieht schon ganz gut aus, finde ich. Danke, ähm, das freut uns. Wir haben äh, bereits in Shanghai auf der Autoshow äh, den BXi7, ähm, ein vollelektrisches äh, SUV, ähm, Siebensitzer vorgestellt mit einer Reichweite von über 500 Kilometer, so wie man das eben wow. von einem Elektrofahrzeug heutzutage erwarten kann. Mhm. Um es allerdings in Deutschland auf den Straßen zu sehen, muss ich dich bitten, noch ein bisschen Geduld zu haben. Aber wir arbeiten daran, dass das möglichst schnell stattfinden kann. Okay, so 2018, 2019 vielleicht so. ja. ja, ja. Yeah. das war wirklich ein wunderschöner und vor allem inspirierender Tag hier in Heiligendamm beim M-Love Forum 2017. Und ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen mitnehmen in die Zukunft. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Übermacher. Und ihr abonniert mal schön, weil dann wird es noch weitere Videos geben. Bis bald. Tschüss. Ah. La, la, la, la, la. Filmst du immer noch? <laughs>